assalomu alaykum bugun sizlar bilan birinchi bo'limdagi oxirgi dars hop eng oddiy pardani modelini yasashni ko'rib chiqamiz xudo xohlasa biz pardani modelini yasashimiz uchun e, oddiy bitta to'rt burchak rectangle kerak bo'ladi yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim hozir misol mana buni bosib mana bu yerdan qidirib yurgandan ko'ra mana shularni hammasini yoyib qo'ysa bo'ladi yoyib qo'yish uchun settingsga kiramiz user settingsga kirib turib user interface bo'limiga o'tamiz mana bu group degan group tools degan joyi bor mana shuni o'rnini off qilib qo'yasizlar close bosasizlar mana bu hamma narsa tashqariga yoyildi faqat mana bu yashaydigan narsalardan tashqari bu tomonda ham xuddi shunaqa narsa takrorlanadi mana pinbox lasso bor mana select box select mesh va bularni xudo xohlasa hammasi bilan yana tanishib chiqamiz keyingi bo'limlarda hop hozir sizlar bilan eng oddiy pardani yasaymiz hop pardani taxminiy o'lchami hop uch metr bo'ladi e, balandligi eniga ham uch metr olamiz taxminan anaqa e, holatda bitta shakl chizib oldik burchak uni kopi e, kopi bosaman yoki mana bitta yana bitta burchak chizib olaman burchak chizib oldim hop buni taxminan chizmay hop buni masalan uch metr deyman bunaqasiga qirq santimetrni olaman tepasiga qo'yib olamiz buni bu yoqda tepasiga qo'yib olamiz va buni oldingi darsda ko'rganimizdagidek friz qilib qo'yamiz xo'sh friz bo'ldi bu narsaga ahamiyat berdilarmi yo'qmi bilmadim bu bilan sizlar misol obyektni xohlagan yuzalarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi masalan bosib turasizlar va mana kerakli joyga olib borib qo'yvorasizlar mana xohlagan yuzalarga tushadi bitta bosasizlar mana ishlatish uchun yuzani tanlaysizlar ustiga bitta bosadigan bo'lsanglar yana joyiga tushib qoladi hamini qo'yib oldik endi ikkalovini bir biriga chok chok yordamida tikamiz probelni bosadigan bo'lsam mana bunaqa hosil hosil bo'ldi endi mana buni bosamanda top pastga olib chiqaman buni qanchadir misol tegini man yerga tekkizaman buni ham bundaroq qilaman mana o'shanda bizada ham teg tomoni osilishi boshlaydi yerga urilib simulyatsiyamizni tezroq bo'lishi uchun mana buni particle distance kattaroq qilib olaman misol qirq simulyatsiya tezroq bo'ladi shunda ho'p mana buni misol endi olib chiqib olib chiqib pastdagi g'izimlilarni e, hosil qilsam bo'ladi ko'rayotganlaringdek endi xuddi shu g'izimlilarni bu yoqda hosil qilish uchun nima ish qilamiz bu yoqda hosil qilishimiz uchun mana bu obyektni kichraytiramiz mana kichraytirib turib probelni bitta o'sirgan bo'lsak parda bunaqasiga ham g'izimlanadi agar yana kerak bo'ladigan bo'lsa yana kichraytiramiz probel bosamiz bu yana ham mana orqaroq bunaqa sklatkalarini hosil qiladi endi pardalarni ko'rgansizlar misol tepa tomonida yana bitta e, qanaqadir bosqicharoq ularni ushlab turadigan yana bitta e, obyekt bo'ladi masalan hem ya orasida o'shani ham hozir qo'shib dikemiz. hop buning uchun kopiya qilamiz past bilan mana bu yoniga qo'yib olamiz Tegi. misol teparoqqa chiqarib qo'yamiz buni bu tomonga bundoq qo'yib olamiz hop endi ham tikish instrumentimiz bilan mana buni alohida qilib olamizda buni eniga kichiktiramiz to'g'ri bo'yiga Mishkalar narsa hosil qilib olamiz albatta hop mana select and paste mana ustiga olib ketib qo'yib yuboradigan bo'lsam usti qismiga Ham yashil oq bo'yicha pastga tushiraman buni kompyuterga hop buni bunga tikaman buni bunga tikaman chiqaverdi bosaman bu yoqlar tikilinmadi o'tganligi tikilindi endi sal keyinroq tikilindi hop mana endi misol e, unfriz qiladigan bo'lsam buni friz qiladigan bo'lsam mana bunaqa e, orasida distansiya ya'ni bunaqadan e, saqlovchi baryer hosil bo'lyapti Xo'p, bu bilan xudo xolisa yana oddiy mana pardalarni tikishni bitta yo'lini ko'rib chiqdik. Xolisanglar yana bitta narsa bor. Yana hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Buning uchun gravitatsiyani o'chirib turishim kerak bo'ladi. Gravitatsiyani o'chirishim uchun tepadan ni bo'limiga o'taman. ni bo'limida bitta simulation property degan joy bor. Mana nol qilib qo'yaman gravity degan joyiga nol qilib qo'yaman. Bu yerda fizika o'qigan paytingizda esingizda bo'lsa 9 9.81 olinardi. Xuddi shu narsa mana bu yerda yozilgan. yozib qo'yadigan bo'lsanglar gravitatsiya ishlaydi ya'ni obyekt tortilib qolmaydi anaqa pastga ho'p man hozir ko'rsatadigan narsam bu pardalarga aloqasi yo'q umuman e, keyinchalik kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lgan narsa ho'p bu yerda masalan e, bir metrga bir metrlik narsa olib olaylik masalan deylik anaqa narsa bo'lsin ahamiyat berdi e, ahamiyat bergan bo'lsanglar mana bu tomonda mana bunaqa narsa bor bu narsa bizga nima qilib beradi fold ya'ni mana bu skladkalarni hosil qilib beradi bittada skladkalarni hosil qilishimiz uchun biza mana e, ichida nechtadir chiziq chizib olishimiz kerak misol mana buni olaman tugmasini bosaman offset past internal line bosaman misol har e, besh santimetr 5 har e, besh santimetr deymanda misol sonini ko'proq qilib olaman sakkizta o'n sakkizta kamday qildi hop to'qqizta qilishimiz kerak ekan okey hamma hosil bo'ldi nimani tanlaymiz hamni bosib turib shift e, tekis qilib mana bu tomonni ko'rsamiz ikki marta bosib yuboramiz hamda anaqa narsa chiqyapti knife blitz bularni o'zi turi bo'yicha ajratib olsanglar bo'ladi mana shundoq qoldiraveraman man hozir eng oddiysida keyin ko'rinishi hech qanaqa endi hozir simulyatsiyani bosadigan bo'lsam bu narsa mana bunaqa yig'ilinib garmoshka hosil qiladi anaqa uni ham ishlatadigan joylar bor xohlasa topilinadi yana yana xolis bilan ishlatilinadigan joylarni yana bir ko'rib chiqamiz sizlar bilan umuman olganda mana shunaqa narsalarni hosil qilsanglar bo'ladi ho'p simulation propertiesda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak mana bu yerda bu yerda misol ahamiyat bergan bo'lsanglar to'qqiz ming sakkiz yuz yozib qo'yganimizdan keyin obyekt qanchadir balandlikda uchib turib yerga urilinib pastga keyin yig'ilinib qoluvdi yer misol bizada umuman hech qayerda chizilinmagan tagida plan ham boshqa ham yo'q friz qilib qo'yilgan u narsa qayerdan boshqariladi ho'p pastroqga tushsanglar xo'sh layer basedni mana bu narsa shunga javob beradi emas ekan ha ground mana groundni collision mana olib qo'yadigan bo'lsanglar u pastga qarab ketaveradi cheksizlikkacha mabodo agar e, bitta ishlar mana shunaqa e, to'xtamasa simulyatsiya yerda mana shu joydan to'g'irlaysizlar mana kollejini o'ng qilibasizlar bunday holatda yuzaga keladi ho'p E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa keyingi darsda yana ko'rishguncha xayr-salomat bo'linglar.